Ja, so frisches Wasser. Fisch ist äh, nicht kalt, glaube ich. Ja, vielleicht kann man ja von oben, von oben ertrinken, aber ich würde das nicht trinken. Push ya. Push ya. Push udah bawa pakaian ya. Basah. Nggak pakaian pengganti. Sampai. ada. Ini doang ke pasar ke lain gitu oh, lain viele Kinder gerade unterwegs. Ja. ja, die sind ja von einer Schule, glaube ich. Ja. Machen irgendwie mal Schulausflug. Ja. ja. Kurz vor der Ferien vielleicht. Ja. Bald haben die dann Ferien. Ja. Oder ja, die machen irgendwie mal so einen Abschluss, Schulabschluss und dann machen die dann kurz da, danach so Ausflug hier. Wie lange haben die in Ferien? Sehr lange, oder? Äh, zwei Wochen. Nur zwei Wochen? In meinem Jahr vier Wochen, ja. So wenig? Ja. Hä? Das ist aber wenig. <laughs> ja, genau. Äh, jeder, wenn die dann wie sagt, die Klasse wechseln, also von einer in die höhere, wie heißt das? Dass die dann, äh, also da haben die nur zwei, zweimal Ferien im Jahr, ne? Ja. Je, jeweils zwei Wochen. Ja? Ja. Also mehr nicht, ja. Wenig, ja. Nur bei der Pandemie war besonders viel zu viel für uns, ja. ja das viel, auch. ja. Das auch, aber zwei Wochen ist trotzdem wenig, ne? Ja. Und dann auch fünf Tage in der Woche, oder? Äh, äh, in der Schule? Ja. Fünf, äh, sechs Tage. Sechs Tage. Mhm. <laughs> Auch, die machen dann sieb, ab 7 bis um 1 Uhr. Ne? Ja. Jeden Tag. Ne? Das ist auch noch Regenwald, oder? Ja. ja. Eigentlich gibt es ja viel Wasserfälle, ja. ja. Äh, die anderen sind aber mitten in dem Regenwald drin. Ja. Das müssen wir durch Fluss laufen, ja, brauchen wir nicht. Das ist zu weit. Müssen wir oft auch klettern. Muss äh, es wird dann automatisch, wenn man Tickets hat, wird automatisch zur Verfügung gestellt. Ja. Also ist schon irgendwie alles dabei. Ja. Nein, das verläuft nicht. Eigentlich Da kann man auch schon später auf das Regenwald laufen, zurück. Ja. Da gibt es nur einen Weg. Ja. schade, also dass du nicht ins Wasser gehst. Ja. <laughs> Oder? Ja. Also ist das Wasser frisch, ja. Der Einheimischen ist eigentlich kalt, ja, aber trotzdem sind auch welche dort im Wasser. Ja. Die sind ja richtig schlimm da unten. Ja. daar da habe ich eens voor Ja. en ich jetzt in, de u keer, dan zie ziehe dan dann den Schauschnitt in de Wasserfall, Ja. 把话音取消吗？ strong and fake a smile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 ist ein bisschen Spaziergang durch den Regenwald jetzt. too long, it hurts too